Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i com veureu en esta edició, el nostre convidat d'esta setmana segur que, que, vos, que vos agrada molt. Hola, bon dia. Em dic Agueda Micó i sóc la nova coordinadora nacional del Bloc Nacionalista València. Eh, bé, moltes gràcies, Agueda, per haver respost a la crida del nostre programa. I anem a començar l'entrevista, eh, com sempre, comencem les entrevistes que són pels inicis de, de cada persona. La teua trajectòria dins del teu partit, que és el Bloc Nacionalista Valencià, comença, si no m'equivoco, l'any 2003 com a regidora a l'Olleria. Sí, de, de fet em vaig presentar ja, bueno, ja vaig anar en la llista en l'any 99 per a, per a recolzar a la gent del Bloc de l'Olleria i bé, i em vaig fer militant a, a l'any 2001 la veritat és que jo sempre he sigut una persona d'arrels eh, nacionalistes, valencianistes, sempre he participat en el món associatiu i cultural del meu poble i bé, eh, formar part del, del partit polític bloc pues era, formava part, veritat, de, de la trajectòria natural de qualsevol persona que si se sent valencianista en aquest país. I, de fet, podríem dir que aquella situació, la de l'any 2001, tenia certs paral·lelismes en l'actual, no? diguem que tu ja no has conegut, sí, ho has conegut, però no has viscut el que era la unitat del poble valencià i, de fet, en l'any 2001 el bloc que va néixer com a coalició ja, és, ja era un partit polític. Exacte, jo sóc una d'aquestes persones que vam, ens vam incorporar al blog en aquell moment quan es va fer ja la unió entre la gent de, de la UPB, del PNPB i de nacionalistes d'Alcoi i altres, altres moviments nacionalistes locals i, i es van obrir a aquesta cosa que es va dir Bloc Nacionalista Valencià. Va ser un bon moment per a, pues, això, per a la gent com jo, jove, de, de 20 i pocs anys, que, que ens agradava la política. Va ser un revulsiu que jo crec que va anar molt bé i, i va possibilitar que es consolidara una opció política nacionalista potent ja en aquell moment en, en el nostre país. Uh -huh. I, de fet, tu a l'Olleria, com a regidora, si no m'equivoques, has estat uns 12 anys? Sí, la veritat és que porto molt de temps, ja sóc jove però tinc molta trajectòria. Eh, vaig entrar de regidora en l'any 2003 i, i des d'aleshores que hem anat creixent, elecció rere elecció, i bé, en l'any he acabat ara fa poc, l'any passat, en les últimes eleccions ja no em vaig presentar perquè jo ja formava part de la direcció nacional, siguent secretària d'organització del bloc i de compromís, aleshores veia que era incompatible poder eh, treballar al meu ajuntament i estar treballant a nivell de partit. Aleshores, bueno, pues, he deixat un bon relleu al meu poble poble, ara mateix ja tenim l'alcaldia de l'Olleria també, de fet tinc l'alcalde en casa, <laughs> o sigui que ho conec de prop, i, i molt bé, i allí s'està treballant molt bé, i la tasca que hem fet durant aquests 12 anys pues, està tinguent la seva recompensa, com també ens ha passat a nivell de, de tot el País Valencià, veritat. Mm -hmm. Parla'ns un poc també, si pot ser, d'esta trajectòria d'estos 12 anys, no? de com el bloc a l'Olleria, que no sé jo, en 2003 o en el 99, aquell primer any que tu anaves en llistes, quina era la situació i com se veu ara Sí, mira, jo crec, mira, a més és un poc... Eh, hem anat tots creixent. El, el bloc ha crescut al poble i també ha crescut al, al país. Nosaltres, a, a l'Olleria, al meu poble, que és un poble de la Vall d'Albaida, eh, en l'any 99 vam traure... Es, vam, vam fer una coalició electoral amb Esquerra Unida, d'allí del poble, i vam traure un regidor a mitges. Els dos primers anys de la legislatura va estar el nostre regidor, el del bloc, eh, Josep Vidal, que ara mateixa eh, té un càrrec de molta responsabilitat en la Conselleria d'Educació. Ell és el sotsecretari de la Conselleria d'Educació ara mateixa, perquè vegeu també que ara tenim molta gent dels quadres del nostre partit treballant en, en les conselleries i en el govern. Pues Josep Vidal, que va ser el nostre regidor en aquell moment, va estar dos anys, del 99 al, al 2001, i després va estar el regidor d'Esquerra Unida. En l'any 2003 ja ens van presentar sols el bloc i vam treure dos regidors. En aquell moment jo ja, jo ja estava de, de regidor regidora. En l'any 2007 van pujar de 2 a 4, com vegeu. A més, la nostra progressió anava en detriment dels regidors del Partit Socialista i del Partit Popular. Conforme pujava el bloc, el PP i el PSOE a l'Olleria anaven baixant. En l'any 2007 eh, vam treure quatre regidors, en l'any 2011 també, i, i ara el 2015 hem tret 5 regidors. Hem fet una pujada progressiva que ha acabat en 5 regidors ara mateix en el govern i en una alcaldia que també vam tindre ja l'any 2007 amb un pacte que vam fer amb un partit independent de l'Olleria, que es deia Gent de l'Olleria. I bé, com veus, eh, hem estat governant. Jo en aquella època vaig ser la regidora de Cultura, Turisme i Patrimoni del poble i la veritat és que vam fer una tasca excepcional. Jo crec que vam canviar un poc el poble. L'Olleria, com molts pobles d'este este país era un poble que sempre havia estat governat per majoria absoluta, primer pel Partit Socialista i després pel Partit Popular. Aleshores, pues, bueno, l'arribada de, del bloc en aquell moment jo crec que va ser un canvi important, perquè si una cosa portem la gent del bloc i la gent de compromís a la política valenciana és una forma de fer les coses diferents. Mm, som més oberts, a més no vos ho tinc que contar perquè si a Godella teniu a Eva i teniu a tot l'equip de, del bloc i de compromís que estan treballant i que podeu observar com treballem nosaltres. I eh, jo crec que som un revulsiu, som una, una nova forma d'entendre les coses des de la humilitat que ens fa sentir-se ciutadans dels nostres pobles, veritat. Eh, intentem fer la política d'una forma molt pròxima, amb molta participació i atenent molt els consensos que fan falta en tots els pobles i ciutats. Per tant, jo crec que aquesta marca, i ara que hem arribat també al govern de la Generalitat, jo crec que perdurarà perdurarà molt de temps en este, en este país i, això és el que volem nosaltres, que, que poder estar governant molt de temps per a, per a canviar aquesta forma de, de fer política i per a tornar la dignitat de, de, de dedicar-se a la vida pública que mai s'haurà tingut que perdre al País Valencià. Mm -hmm i diguem que aquesta trajectòria, de moment podríem considerar com a municipalista, no? encara mm. que òbviament el bloc té, té com a objectiu diguem, la, la política d'àmbit valencià, aquesta trajectòria municipalista la combines amb també una trajectòria acadèmica, no?, a, a, sí, a la Universitat de València. A la Universitat, sí. Jo eh, vaig entrar a estudiar dret a la Universitat de València quan tenia 18 anys, quan vaig acabar el batxillerat, i bé, vaig estudiar dret i vaig estudiar també després ciències polítiques perquè sempre havia sigut la meva vocació jo sóc una persona pues, això que, que treballa molt de, de forma passional i de forma vocacional aleshores sempre he compaginat el, els meus estudis acadèmics amb, amb el meu treball en, en, en el partit, en el blog i en compromís. I sí, vaig estar estudiant dret, després vaig estudiar ciències polítiques, al mateix temps que, que feia el doctorat amb una, amb una beca d'investigació i sempre he estat totalment vinculada a, a la Universitat de València, al Departament de Dret Constitucional i Ciència Política. Després, eh, quan vaig acabar els anys d'investigació, vaig estar un, una temporada un poc apartada de la universitat perquè em vaig dedicar a, a ser regidora al meu poble, en els anys de govern, i vaig deixar un poc de costat la vida acadèmica acadèmica i bé, i ara l'he recuperada. Des de fa dos anys que he tornat a, a la universitat i ara sóc professora associada, en el departament i dono classes de ciències polítiques i la veritat és que és un goig per a mi pues, poder compaginar la meva passió en el partit ara mateixa, estos últims quatre anys com a secretària d'organització, amb el món acadèmic, perquè la veritat és que bueno, a la gent que tinguem aquesta vocació científica, d'investigació i de treball en la universitat ens, ens agrada molt bé, també ens agrada molt tindre i no perdre el contacte a, amb els alumnes i és una cosa que jo valore molt, a més a més jo els puc aportar o la gent que són professors associats es puguem aportar per als alumnes de la universitat eh, aquesta experiència personal que a ells es vindrà molt bé també després a l'hora de, de decidir com volen aportar els seus estudis cap a la vida, cap a la vida laboral i ells també ens, ens alimenten molt a, a nosaltres, als professors i a, i a la gent que es dediquem a aquestes coses. Mm -hmm. I continuem en la teva trajectòria, diguem, municipalista. La història del valencianisme polític és la història de el que diem abans, no? L'objectiu era, diguem, d'àmbit eh, del, del País Valencià, però la realitat al final acabava sent de cada municipi. Sí. Diguem que la, la teva trajectòria va paral·lela al creixement del bloc i de compromís, que és precisament els donar el salt de l'àmbit municipal a, a l'àmbit valencià. Exacte. El, el bloc som un moviment que hem crescut poble a poble i comarca a comarca. La gent, de fet, i vosaltres així a Godella, pues, suposo que també la gent que se, ens està escoltant també se sentirà identificada. Eh, a mi m'ha passat molt a, a les comarques centrals d'on jo vinc, a la Vall d'Albaida, i és que la gent ens recolzava perquè creu, creu que, que la gent del bloc són molt bona gent però ens recolzaven a pesar de ser del bloc nacionalista valenciano. La gent sempre ens deia, jo vos recolze perquè sou bona gent, perquè tingueu bones idees, però nosaltres no som nacionalistes. Eh? Això jo crec que ens ha passat a totes i a tots. Nosaltres hem tingut, jo crec, el, el nacionalisme valencià un problema a l'hora d'explicar el nostre projecte polític a la gent. I ahir, malauradament, el marc cognitiu que sempre s'ha fet i que, i que al principi dels primers anys de la democràcia, amb la batalla de València, s'ha viscut d'una forma molt, molt apassionada i de vegades molt visceral per, per la dreta més arcaica i més, i més fotuda que hem tingut en, en este país. Jo crec que això ens ha fet molt de mal a la gent que d'una forma tranquil·la, d'una forma des de casa, des d'ací, des de, en una visió valenciana i valencianista hem volgut eh, mostrar que es pot fer política en clau valenciana i que, a més a més, això beneficia tota la gent. Aleshores, a nivell local ho teníem més fàcil, perquè la gent ens veia treballar i, diguem-ne, que per, perdia aquests esports, no? De fet, conforme el bloc anàvem tinguent més regidors als ajuntaments, cada vegada anàvem creixent. Hem tingut un creixement de poc a poc i molt sostingut. Eh, poques vegades hem perdut representació en, en aquells ajuntaments on hem estat. Ara bé, donar el vot a, a la política d'àmbit del territori valencià, a missa batalla de València democràcia en marxa mi les majories absolutes que han hagut, això ja era més complicat. Ahir la barrera electoral del 5%, com bé sabeu, també ha sigut una, una barrera que ens ha, ens ha permès, o no ens ha permès tindre aquest creixement que sempre hem volgut, i jo crec que el canvi el fem sobretot en l'any 2007, quan creem i ser compromís pel País Valencià, una coalició amb Esquerra Unida i el Bloc, que, de la que jo, per exemple, jo personalment no, no tenia massa clar que això ens poguera beneficiar com a projecte polític, però ara després, clar, de tot el que ha passat em dono compte de que efectivament calia juntar-se amb altra gent per a sumar i el mateix va passar quan en, a partir de l'any 2009-2010 comencem a treballar com a compromís. Jo crec que compromís és el projecte polític que millor li ha anat al, al valencianisme d'este país i mal, malgrat que jo en principi no tenia massa clar que compromís ens poguera aportar i sa, visuali, i sa visualització que necessitàvem, doncs ara ja s'ha vist que efectivament compromís compromís, era el camí que havíem de prendre en aquell moment. I quines eren millor les teues pors o reticències davant del, de la coalició Compromís, diguem? Les que sempre hem tingut, no? pues tots els valencianistes, pues el, el dissoldre o el diluir el nostre discurs amb altres discurs. No? Eh, pues això, pensàvem que igual un discurs més en clau d'esquerra, eh, que no tinguera present tant eh, la qüestió nacional, eh, sempre ens feia un poquet de por, no? i al final és que és normal en, en, en la vida vull dir, no només en política, en qualsevol àmbit de la vida, sempre ens costa un poc eh, donar passos, avançar, i, i la veritat és que s'ha demostrat, s'està demostrant, i jo ara, de fet, li ho explico als meus alumnes en la universitat, eh, la necessitat de canviar la forma d'entendre la política, i al final eh, nosaltres hem de veure quins objectius volem i com, juntant-se amb altra gent que vol els mateixos objectius que tu, o semblants, podem arribar a objectius comuns. De fet, aquelles persones que hem sigut regidores i regidors de poble i hem estat governant amb altres partits partits polítics, també ens donem compte com de, de vegades és necessari juntar-te amb gent que no pensa exactament com tu, però és que, clar, les coses mai són blanques o negres, no? La societat sempre és molt plural, la política és molt plural i hem de saber sumar per a poder multiplicar. I les reticències que teníem, perquè, clar, nosaltres és veritat que mai havíem tingut un resultat extraordinari, però sempre s'havíem trobat molt còmodes eh, amb, amb, les nostres, pues, amb la nostra forma d'entendre la política, amb els punts que teníem molt clars, aleshores, clar, clar, obrir-te feia por, però bé, jo crec que s'ha quedat demostrat que ni hem perdut essència, ni hem perdut capacitat d'incidència, el valencianisme està pre més present que mai en, en, en este país i, i jo crec que ara tenim l'oportunitat d'aconseguir el que sempre hem estat buscant, no? i és eh, convertir-se en un projecte polític hegemònic en el País Valencià, i aquesta oportunitat no la podem perdre. Eh, tornem a, a la creació de Compromís. Eh, realment Compromís es crea en l'any 2010, en gener 2010 es presenta a la societat en forma de coalició i diguem que sobretot a partir dels bons resultats a les eleccions municipals i, i a les Corts Valencianes és quan comença a crear-se una infraestructura de compromís. Dins d'allò, diguem que, i més concretament dins del bloc, n'hi haurien com dos models de partit. No? Un més on la, la força de les decisions cauri, caur, cal, ah, cauria en les executives i un altre que seria millor un model un poquiu més, més de diàleg, no? A millor més, en més suport de les bases. Eh, què és el que comença a ocórrer a partir de 2011 i sobretot 2012, que és el Congrés Nacional? Clar, a veure, eh, la diferència entre la forma de treballar del bloc i la de compromís és que bueno, el bloc som un partit eh, assembleari, som un partit de base, un partit que s'hem construït, conforme hem dit abans, eh, poble a poble i comarca a comarca, aleshores estem molt acostumats a tindre a eh, capacitat de, de treball i de decisió eh, en tots els àmbits. Estem molt empoderats a nivell local i això fa que de vegades també siga possible tindre una direcció nacional forta perquè tinguem una visió molt crítica i s'empoderament local i comarcal fa que tinguem sempre una visió molt crítica de la direcció nacional. En el cas d'iniciativa del poble valencià i dels verds és totalment mm, diferent. Ells venen d'una cultura política eh, provinent d'Esquerra de, Unida, aleshores bueno, pues son, és una estructura de, de partit més, més vertical en la que tenen una direcció nacional forta i no tenen una estructura de partit tan arrelada com la que tenim el bloc Veritat arreu dels pobles i comarques. Aleshores això fa que eh, de vegades siga difícil compaginar el que nosaltres aportem o la nostra forma de treballar amb la que aporten ells. Eh, Compromís naix com una coalició, com una coalició en la que, clar, quan, quan tu fas una coalició electoral, eh, eh, l'executiva nacional o la direcció nacional d'aquesta coalició és la que té que tindre més capacitat de, de prendre decisions. Aleshores, diguem-ne que és una estructura més vertical. No? Compromís naix com una estructura vertical, però al mateix temps, compromís naix davant de la societat com una cooperativa política. I el fet d'obrir aquesta coalició de partits entre el bloc, iniciativa i els verds a qualsevol persona que volguera participar de la coalició i que directament s'afiliaren a compromís, també fa que donem un pas i que innovem i que creem una maquinària que, en la que es mesclen partits tradicionals amb persones que directament s'adhereixen a una història que es diu compromís i que no és ni un partit ni és una coalició estrictament, és una cosa diferent. Això fa que siga també un poc difícil sempre prendre decisions en compromís. Jo crec que des d'aquest moment hem anat avançant, vam crear institucions per a donar-li cabuda a les persones directament adherides a compromís i quan jo entre de secretària d'organització l'any 2012 en el Congrés del Bloc, que passa també a ser secretària d'Organització de Compromís, comencem tota la creació dels col·lectius locals i comarcals de Compromís. A nivell nacional també creem el Consell General de Compromís i ahir on estem tots i totes junts prenem decisions. Quina és la qüestió? Quin és el problema? El problema, per exemple, ve quan hem de crear reglaments de primàries, per exemple, per a, per a tindre candidats i candidates a les, a les eleccions europees de l'any 2014, i ahir la gent del bloc i la gent directament adherida a Compromís pensàvem que, hauria de, que havia de ser un model en el que tot el món tinguera la mateixa participació i oportunitat de, de ser elector i elegit, i en canvi, doncs, bueno, Iniciativa i Esvers, que són és comprensible perquè són minoritaris dins de la coalició numèricament, doncs clar, pretenen que hi hagi determinades quotes que puga assegurar la representativitat de tot el món en aquestes llistes. Bueno, ahir vam tindre, per exemple, pues, una, una crisi forta internament i al final bueno, ens va costar molt de temps, però parlant i fent pedagogia i cedint tot el món vam aconseguir un sistema en el que sí que hi havia quotes de representació de partits, però també es permetia que tot el món poguera decidir qui, y vienen las personas que, que en formaven part de, de les llistes. Bueno, doncs així n'ha sigut tot, no? Cada pas que donem en compromís és, és complicat, però també jo crec que el fet de ser tan plurals i, i d'haver persones tan diferents i cultures tan, eh, tan diferents ha fet que la societat valenciana se senta molt representada per aquesta coalició electoral i que puguem ser, per exemple, la força més votada, avui m'ho recordava al Facebook, ara fa un any, que Compromís va ser la força més votada en la meva comarca, en la Vall d'Albaida, una comarca d'interior, una comarca de, de les comarques centrals del País Valencià i que, per exemple, també tinguérem representació, una representació extraordinària en, en Alacant, cosa que no havia passat mai, o en comarques castellano castellanoparlants. I això és la grandesa de compromís en la que permetem que tot el món se pugui sentir representat en, en la nostra organització. I quina lectura fa a dia d'avui, un any després, de com acabaven les, aquestes quotes que, com has dit tu abans, des de pràcticament la majoria dels sectors del bloc i sobretot des de la sector adherits o la gent de compromís no s'estava a favor? el reglament jo crec que al final va estar bé, perquè, clar, no hi havia quotes amb noms i cognoms. El que vam aconseguir, eh, no en el reglament de les europees, sinó en el reglament de les eleccions nacionals i locals, que van tindre lloc fa un any, vam aconseguir que les quotes no foren de partits estrictament. O siga, el que vam aconseguir era que no pogueren haver més de dues persones seguides representants d'un mateix partit. Però això no volia dir que si el lloc número 1 i el lloc número 2, per exemple, eren per a persones representants del bloc, el 3 anava a ser per a iniciativa, no. Era per a la persona més votada del partit que no fora el bloc per exemple. Aleshores, crec que era un sistema que permetia la pluralitat interna, perquè així ni el bloc, ni els adherits a compromís, ni iniciativa podíem compartir copar eh, les quotes, o sigui, perdó, els llocs en les llistes electorals, però tampoc li donàvem noms i cognoms. Vull dir, si hi havia una persona dels Verds o adherida a Compromís que tenia més vots que una persona d'iniciativa, ocuparia els primers llocs. I, de fet, jo crec que el, sistema, al final, eh, era un bon sistema i, de fet, es va veure perquè després van votar, van participar, o sigui, es van apuntar 40.000 persones a les primàries de Compromís i van votar 30.000 persones. Va ser una barbaritat de gent que va participar en les nostres primàries. De fet, eh, jo que vaig formar part d'aquest procés i que vaig liderar també i que vaig controlar que, que funcionara aquest procés de primàries, estic convençuda que tota aquesta mobilització va servir per a que després la gent coneguera més el nostre projecte i ens votaran les eleccions nacionals i local, perquè unes primàries ben fetes ajuden a mobilitzar molt a la ciutadania i és el que necessita la gent mobilitzar-se. Dic tot això perquè el resultat va ser un resultat molt plural, en el que les llistes era, eh, hi havia gent de tots els partits, i tot el món es va sentir representat. I a més a més, com que el resultat va ser tan magnífic i vam traure 10, diputats, n'hi ha representació de tot el món i de totes les sensibilitats, fins i tot les sensibilitats internes que puguem tindre en el bloc o en iniciativa, també estan representades en aquestes llistes a les Corts Valencianes, en aquests 10 diputats i aquest grup parlamentari que ara tinguem a les Corts Valencianes. Això jo crec que va ser una bona tasca i crec que és el camí que hauríem de seguir, buscar la pluralitat eh, buscar eh, la democràcia interna, buscar la participació sense trencar els equilibris que n'hi han dins de compromís. I bé, com, com bé has dit, el resultat per, per les teves declaracions podem considerar que el resultat de 2015 fou un excel·lent, mm. fou un extraordinari i després d'aquest resultat eh, toquen encara més negociacions. En aquest cas són les negociacions de l'acord del Botànic, mm i bé, podries contar-nos un poc Clar. com va anar tot allò? Uf, que complicat que va ser allò. En, en primer lloc, el resultat ens va sobrepassar completament. Eh, no, espera, sabíem que anàvem a treure un bon resultat, però penseu que en aquella època tant Podem, Podemos i Ciudadanos eren dos partits que estaven en auge, havien, havien tingut un bon resultat a les eleccions europees, en el cas de Podemos, Ciudadanos havia entrat en molta força eh, en les eleccions nacionals i locals i, de fet, un compromís pensaven que això ens anava a afectar negativament no? a l'hora de, de poder consolidar el nostre projecte. La nostra sorpresa va ser que, que no va ser així, que ni Podemos ni Ciudadanos eh, va aconseguir el resultat electoral que nosaltres sí que vam aconseguir i de fet eh, estem molt agraïts a la societat valenciana per haver confiat en nosaltres. Al final és com una recompensa de tot el treball que hem fet tots durant, durant tants anys, veritat, per, a, per al nostre país. A la a gent que fa les enquestes també li esteu agraïts o això ja <laughs> és... bueno, això això és més complicat, això és més complicat perquè ja sabem com funciona tot el tema de la demoscòpia, és complicat i, ara, i cada vegada és més complicat fer demoscòpia, però bueno, Sincerament, eh, no passa res. Estàvem acostumats també a, a treballar contra les enquestes i contra els mitjans de comunicació oficials i oficialistes i, i bé, mira, les xarxes socials, per exemple, a nosaltres ens va ajudar molt a poder transmetre el nostre missatge, ja que no teníem els mitjans oficials per a fer-ho. Per exemple, per a nosaltres va ser, ha sigut molt important l'aparició de les xarxes socials per a poder explicar qui som i què fem compromís. Això és una de les coses, una de les novetats incorporades en la forma de fer política que nosaltres nosaltres crec que hem sabut aprofitar molt bé pues bé, el que dia, el resultat ens va sobrepassar completament. Sabíem que la cosa ens, ens aniria bé perquè ho percibíem, perquè la gent eh, confiava en nosaltres, però clar, eh, passar de tindre sis diputats a tindre 19 diputats, tindre quasi mig milió de vots, és mateixos pràcticament que el Partit Socialista, és una cosa ext totalment extraordinària per a nosaltres. A partir d'ahir, què hem de fer? Penseu que sense haver pensat en que tenien que formar part d'un govern, havíem de fer una negociació en la que estàvem al mateix nivell que el Partit Socialista i també tinguem en compte que la gent de Podem tenia més sintonia amb nosaltres que el part, amb, amb el Partit Socialista, podíem, teníem l'oportunitat d'intentar aconseguir la presidència de la Generalitat. I aquest és l'objectiu que ens marquem i jo vaig formar part de les negociacions del Botànic. En aquell moment, clar, l'expectativa que vam crear va ser grandíssima. Eh, hi havia molta por també, perquè hi havia molta gent que no sabia com podia anar la cosa. Jo recorde fins i tot pues, bueno, persones afins a, a compromís que ens diuen pacteu ja amb el PSOE i doneu-li la presidència a Ximo Puig, perquè si no es pactarà amb Ciudadanos i, i ens quedarem sense poder governar. No? I nosaltres intentàvem demanar calma i tranquil·litat perquè pensàvem que eh, calia que nosaltres tinguérem una posició de força i de fortalesa, perquè les urnes ens ho havien permès. I, i clar, ja sabem també, perquè hem governat amb el Partit Socialista en molts pobles i ciutats, com ells, doncs, bueno, per la seva trajectòria i per la seva forma d'entendre la política, sempre ens han vist a la gent del bloc i a la gent de compromís doncs, com una crosa del seu treball i de la seva, de, i de la seva feina. I nosaltres no anàvem a permetre, no volíem permetre en aquest moment, després dels resultats electorals, que el PSOE ens poguera tractar com una, com una crosa uh, eh, per a formar part del govern. Aleshores, nosaltres el que volíem era estar a, a la mateixa altura i això és el que vam aconseguir al final en el pacte pacte del Botànic, que la configuració del govern fora al mateix nivell entre el Partit Socialista i Compromís, perquè el resultat electoral era el que havia demanat. I això per al Partit Socialista jo crec que va ser complicat d'acceptar, per, per, perquè tradicionalment han fet política d'una altra manera, però per a nosaltres era, era un objectiu fonamental que vam aconseguir. I finalment la presidència fou per a Ximo Puig. Sí, Clar, a veure, nosaltres també érem conscients de que bueno, eh, havia tremes, més, tret, malgrat que, que Podem recolzava a Compromís, bueno, el Partit Socialista havia tret més vots que Compromís i que era normal, era legítim que, que demanaren la, la presidència de la Generalitat. Eh, nosaltres estàvem disposats, com dic, en últim terme, a cedir la presidència de la Generalitat sempre i quan buscarem un govern totalment equilibrat i en el que la presència pública del president i de la nostra vicepresidenta estiguera al mateix nivell. De fet, el fet de fer a Mònica Oltra no només vicepresidenta del govern, sinó portaveu del govern, era una forma també, veritat, de buscar equilibris interns i fins i tot en, la, en el repartiment de les conselleries van buscar equilibris totals. Per exemple, pensàvem que educació i sanitat, per la quantitat de treballadors i per la importància que tenen, estaven al mateix nivell, aleshores pensaven que si educació era per a, per a una de les parts, del govern, doncs, sanitat havia de ser per l'altra. El mateix van fer amb economia i hisenda, amb medi ambient, econo, eh, amb medi ambient i amb eh, la de territori i habitatge, i també van fer el mateix amb la de transparència i administracions públiques i justícia. Vam buscar l'equilibri en totes les conselleries i vam incorporar també la qüestió del mestissatge. Això també ho va fer el tripartit català en, en les primeres eleccions que va perdre Convergència i Unió en, en Catalunya i pensaven que també era una bona forma de que les possibles discrepàncies internes del govern es tractaren primer en les mateixes conselleries abans d'aflorar o a, al Consell del Govern o a les Corts Valencianes. Aleshores, eh, és veritat que no és fàcil governar quan ho has de fer amb altres partits polítics i has d'estar contínuament negociant i cedint, però bueno, la política és una negociació contínua i jo crec que després d'un any de govern la valoració que fem del del, eh, del pacte del Botànic i del govern del Botànic és molt positiva. Com, com bé has dit, eh, n'hi ha molt de votant progressista, no? pot ser més proper a Compromís que no al PSOE, que vos demanava que direu, o millor en mitjà de la negociació a la presidència al, al Partit Socialista, no farà cas que ells pactaran els ciutadans escenari que de fet va estar molt, molt present, que si no recordo malament el dia 10 de juny o de juliol, que és ja quan se significa una espècie de preacord que afectava també a l'acord de govern en Andalusia i que, diguem, aquest acord després va saber eh, re, reconduir-se gràcies també no, a la gestió de... Eh, consideren no, que Manolo Mata i Ximo Puig van fer molt per a fer possible l'acord d'esquerres eh, creus que sense, sense diguem, el sector esquerra del PSOE seria possible un, un acord com el Pacte del Botànic? O... A ah, veure, jo crec que ahir n'hi havia un poc de farol, eh, sincerament, per part del Partit Socialista, perquè l'acord entre el Partit Socialista i Ciudadanos necessitava el recolzament del Partit Popular Aleshores, clar, eh, era complicat també que, que pogueren tirar endavant un govern d'aquesta forma, no? tinguent en compte la quantitat de vots i la sintonia que podia haver entre Compromís i el Partit Socialista. Jo, de fet, crec que això va ser un envit que, que van fer i que sí, efectivament, sí que va tindre en compte les negociacions a Andalusia, van aprofitar per a crear aquest marc o aquest context en el que el que pretenien, jo crec que era assustar un poc a, a la gent que estàvem negociant en Compromís per a, per a marcar-nos el pas, però en tot cas eh, haurà sigut un govern molt inestable per part, per part de, del Partit Socialista i de Ciudadanos tindre que governar en minoria amb el recolzament del Partit Popular, imagineu-se, i tinguent una posició tan dura i tan ferma com la de Compromís i Podem. Per tant, jo sincerament crec que en cap moment va estar damunt la taula de veritat i se pacte i s'acord entre, entre PSOE i Ciudadanos. En tot cas, és veritat que eh, el treball amb Ximo Puig i amb Manolo Mata és, és un treball en, en el que hi ha molta sintonia, són persones en les que es treballa molt bé i que, i que realment eh, que Ximo Puig siga la persona que lidera el, el Partit Socialista al País Valencià, eh, per a nosaltres, per a la gent valencianista d'este país, és una cosa positiva, perquè és una persona que té eh, sensibilitat valencianista com nosaltres, i això és important, evidentment. I bé, eh, ja tenim govern, ja tenim eh, l'acord del Botànic, ja ja tenim un nou escenari, un nou escenari completament diferent, tal de, podríem, podríem dir, fa quatre anys directament, no? que eren sis diputats, que és un poquet no? com la nota de color del Parlament. Eh, clar, això tant per al Bloc Nacionalista Valencià com per a la coalició Compromís és un escenari completament nou i a la que probablement a nivell organitzatiu no sé jo si, estabri, si estaria preparat per a, per assumir-ho. Que va, <laughs> ja no estàvem preparats per a res perquè no s'ho esperàvem, ja vos dic que mentre que el Partit Socialista anava configurant el seu govern a la sombra per si guanyava les eleccions, Compromís miràvem a veure com acabàvem de fer el nostre reglament de primàries per a, per a triar els nostres candidats. En cap moment teníem en el cap tindrem un resultat electoral que ens permetera ocupar la meitat del govern valencià. Clar, això és una cosa que ens ha pillat per sorpresa. Això que, que ha suposat que tots els quadres del partit, tots els quadres del bloc, eh, se'n vagin a treballar al govern i això fa que orgànicament es quedem en una situació de feblesa, clar i, i evidentment el Congrés del Bloc que hem celebrat este cap de setmana passat era necessari, era molt necessari per a recuperar la fortalesa interna, per a refer tota l'executiva nacional i per a intentar fer una estratègia de renovar els quadres interns per a que l'organització política estigui a l'altura de les institucions. Hem passat com bé diguem, de tindre, no, no sols de tindre sis diputats a tindre'n 10, sinó de tindre 16 o 17 alcaldes a tindre'n 80, d'estar en uns... Mm, no, vora 80-90 governs municipals a estar presents en 250 governs municipals i passar de 400 a quasi 800 regidors. Vull dir, ens ha canviat tant la vida tant que era impossible que l'organització poguera estar a l'altura de les circumstàncies al mateix temps que eh, ho està el resultat institucional o de govern. Aleshores, clar, evidentment calia fer este canvi orgànic i no és una qüestió eh, d'haver fet bé o mal les coses, la qüestió ha estat és que hem fet tan bé les <laughs> coses, el resultat electoral ha sigut tan òptim que no han tingut temps material per a eh, organitzar-se millor a nivell intern. Però bueno, això afortunadament ho hem, ho hem solucionat ja este cap de setmana. Eh, com dies, eh, calia organitzar-se i realment no teniu temps, no? perquè just després de pràcticament tancar el govern venia la convocatòria d'eleccions generals i això se fa en un context en el que comencem amb unes quantes dimissions per culpa d'un pacte amb un partit que és Podem, vaja. Sí, Clar, si no ho teníem tot, no? sols ens faltava ja eh, eh, la qüestió de les dimissions. A veure, l'executiva nacional del bloc i de compromís es vam quedar un poc eh, pues això, amb problemes de, de persones que treballaren per al partit, perquè la gent se'n va, els quadres se'n van anar a treballar se van, o van entrar en les institucions, a totes, i les diferents institucions. Pensem també que tenim l'Ajuntament de València, entre altres. I a més a més, clar, després eh, no havíem acabat encara d'acabar el pacte del Botànic, i ja teníem que estar pensant en les eleccions generals. Ahir vam tindre una, una qüestió, eh, jo crec que molt problemàtica, sobretot en el bloc, i que no vam acabar de gestionar com tocava. I, i el pacte amb Podem jo crec que no es va explicar bé. Eh, els, els, els diferents referèndums que es van fer a nivell intern jo crec que s'haurien tingut que gestionar d'una altra manera. En tot cas, eh, també, clar, ens va afectar pues, les dimissions que van haver de l'executiva nacional, no? que si ja està en una, en una situació de debilitat encara, eh, encara ens va deixar una situació eh, de més debilitat orgànica i al final, clar, eh, vam estar portant el partit o hem estat portant el partit entre molt poques persones. Per això també era tan necessari fer, fer el Congrés i rescabalar tot el que, el que havia passat i, i, fer, i tancar un Congrés conforme l'hem tancat nosaltres sense, sense tindre que arribar a votacions negociacions i arribant a un pacte crec que era absolutament necessari. I jo estic molt contenta del que el passar perquè crec que és la, és la millor forma que tinguem per a curar les ferides i per a continuar treballant tots i totes, junts. Mm -hmm continuem en el Dragon Can, continuem en les eleccions generals mm. i continuem parlant de negociacions perquè si no n'hi havia prou en les del Botànic, després del resultat de les generals i toca la negociació per al grup parlamentari propi sí i, si no n'hi haguera prou, després toca eh, entrar en negociacions per un possible govern espanyol que al final no ha hagut i ha sigut la legislatura més curta de la història, no? Però... Sí, clar, eh, el resultat electoral del pacte amb Podem, malgrat que és veritat que internament no hi havia massa consens en que, en que hi se fora el pacte, el pacte estratègicament va eixir molt bé. Normalment quan hi ha, elecció, quan hi ha, quan hi ha coalicions electorals eh, normalment es perd bastant vot i així ens va passar, per exemple, a nosaltres en l'any 2007 amb el pacte del Bloc i Esquerra Unida del País Valencià. No ha sigut Xina. en les eleccions generals de desembre, del 20 de desembre del 2015, on a consolidar completament el, el resultat electoral i van veure que els, els projectes polítics de Compromís i de Podemos, sobre no ser el mateix projecte polític, són totalment compaginables i a la gent majoritàriament li, li va agradar i se, i se pacte i el va votar. De fet, vam traure millor resultat que el Partit Socialista en les tres circunscripcions, van ser la segona força més votada després del Partit Popular, per tant, eh, i esos quatre diputats que vam traure Compromís eh, són la mostra de que, de que va ser un bon pacte per a, per a nosaltres. També és cert que no fóreu primera força força ni tan sols en Ciutat de València, que era l'objectiu. L'objectiu d'aquest pacte era ser primera força, eh, mm. si no en les tres circunscripcions, en les tres províncies, almenys sí o en la província de València o en la capital. Sí, Clara, i també pensem que efectivament el Partit Popular ha estat 25 anys present 24 anys present en la ciutat de València amb, amb moltes majories absolutes i això, clar, el lideratge de Rita, el clientelisme polític i ara hem vist tot l'entramat de corrupció que hi havia, clar, fa que siga difícil fer canvis tan radicals perquè la societat valenciana continua vegent, continua encara absorbint molt que el Partit Popular ha sigut un, un partit eh, digne en, en este país i en, esta, en la ciutat de València concretament. Afortunadament tot això està canviant i cada vegada més ...pero es verdad que no será una tasca fácil... val? perquè a més a més el Partit Popular fa molta demagogia política, ara per exemple estan utilitzant tota la qüestió de les escoles, de les escoles concertades d'una forma amb molta demagogia quan l'únic que fa la nostra conselleria és aplicar la llei, cosa que no ha fet el Partit Popular en els últims anys, però vull dir tot això perquè en realitat ahí és, és difícil eh, rescabalar tot el mal que s'ha fet en 24 anys, la majoria d'ells en majoria absoluta del Partit Popular. Ara, la nostra intenció és intentar intentar fer-hi sorpasso al Partit Popular en aquestes eleccions que venen el 26 de juny. No sé si ho aconseguirem, jo crec que sí, que estem en capacitat d'aconseguir-ho. No sé si a les tres circunscripcions, però almenys a la circunscripció de València pot ser que tinguem aquesta possibilitat i aquest és el treball que, que hem d'anar fent siga com siga, i si tornem a, a les eleccions de desembre, el resultat va ser bo i, i el nostre resultat va permetre que, bueno, que intentarem, en primer lloc, tindre un grup parlamentari propi, que era una de les qüestions que nosaltres volíem. Ahir ens vam trobar en el que, des del primer moment, el Partit Socialista va pactar la mesa del Congrés de Diputats amb Ciudadanos i amb el Partit Popular i això ens va deixar una situació molt complicada perquè ni uns ni altres volien que hi hagueren grups parlamentaris propis de forces de la perifèria. Aleshores, eh, ahir eh, eh, va ser quan vam prendre la decisió, teníem que prendre la decisió, la gent de compromís, si s'integràvem en el grup parlamentari de Podem, dels 69 diputats que volien ells, o si eh, fèiem el nostre grup parlamentari, o almenys anàvem al grup mixt dels quatre diputats de compromís. I bé, vam estar parlant i vam decidir que el millor era anar al, al grup mixt com a compromís i crec que és la decisió estratègica més important i més beneficiosa que ha tingut el valencianisme polític de, en tota la història de, de la democràcia de l'estat espanyol, perquè la la visibilitat dels quatre diputats valencians i la força que ha tingut compromís en totes les negociacions que hem fet i en el treball que s'ha fet estos quatre mesos en, en el Congrés de Diputats, de Diputats ha sigut extraordinari. Nosaltres hem portat, ho hem canviat, i aquesta visió que, que es tenia del País Valencià. Ara ja no es parla només de la corrupció que prové del País Valencià, sinó del govern a la valenciana, el govern del botànic, el govern en el que compromís és el que aporta i la part més, més novedosa, crec que Joan Baldoví ha enfortit molt el seu lideratge i també ha enfortit el lideratge de compromís i crec que, sincerament, aquest és el camí que hem de continuar. De fet, ja que parlem de Joan Baldoví, si no recordo malament, ja l'última setmana, la setmana al límit, per a decidir si hi hauria o no govern, alguns mitjans de comunicació ja arribaran a parlar d'ell com a vicepresident del govern espanyol tu que has participat en aquelles negociacions, per què es tanca o per què no va ser possible el, el possible acord de legislatura? L'acord no va ser possible perquè el Partit Socialista va tancar un pacte amb Ciudadanos sense tindre en compte la sensibilitat que teníem la resta d'opcions polítiques. Eh, jo crec que el Partit Socialista li tenia molta por a, a un govern eh, en coalició amb Podemos. Ells jo crec que no volien eh, compartir i ser govern, igual com sí que ho van fer així al País Valencià, en compromís no volien fer-ho a nivell estatal amb Podem. Tenien por també, o tenien una feblesa interna important, i és que, clar, quan, quan internament en el Partit Socialista estan els valors territorials que possiblement tinguen més força o més capacitat d'incidència interna que el mateix secretari general del Partit Socialista, doncs això és un problema. Aleshores, jo crec que ahir Pedro Sánchez, des del primer moment, va estar molt lligat lligat eh, de peus i mans i, i, sa, i ses limitacions que li van ficar la seva, la seva coordinadora federal o executiva federal de no poder ni tan se vol tindre l'abstenció dels partits nacionalistes de, de la perifèria de l'estat espanyol com si tots i totes sabem, eh, tradicionalment han participat i han donat suport a diferents, a diferents formacions polítiques com el Partit Popular i el Partit Socialista, vull dir, ja sabem que governs d'Aznar i de Zapatero van tindre el recolzament tant del Partit Nacionalista Basc com de Convergència i Unió, vull dir que tampoc <laughs> seria la primera vegada que el Partit Socialista poguera tindre o per acció o per omissió el recolzament de partits nacionalistes catalans i bascos, bueno, el fet de que a ell li limitaren aquesta possibilitat, evidentment tancava qualsevol opció de que un pacte de progreso y de cambio entre PSOE, Podem, Compromís y Esquerra Unida fuera posible. Aleshores, clar, en aquest moment Pedro Sánchez es va veure abocat a tindre que pactar amb Ciudadanos i voler buscar aquesta centralitat i després obligar-nos a la resta de partits del canvi a que pactarem amb Ciudadanos. Una cosa que, que no és per res, vull dir, però clar, Ciudadanos, que és un partit que, per exemple, ha dit públicament que està en contra de reconèixer el deute històric valencià o l'infrafinançament que hem patit, hem patit els valencians i les valencianes en Madrid, de fet, ells van treure una nota de premsa dient que si Pedro Sánchez reconeixia aquest deute històric, ells deixarien de recolzar al Partit Socialista. Vull dir, clar, que ens diguen als valencianistes d'este país que hem de pactar en un partit polític que no reconeix la situació d'infrafinançament que tenim en este territori que fa que no puguem tindre els serveis de qualitat que necessiten els nostres conciutadans i conciutadanes és una cosa que no puguem assumir i és una qüestió programàtica totalment. Per tant, nosaltres no és que ens, ens negarem a pactar amb, amb Ciudadanos. De fet, ens vam sentar en una taula de negociació, vam ser els únics Compromís vam ser els únics que ens assentarem a parlar amb el Partit Socialista i amb Ciudadanos perquè volíem visualitzar que nosaltres no tinguem cap problema en, pa en parlar amb, amb tot el món. Però, clar, una cosa és, pa és parlar i l'altra és arribar a acords i nosaltres n'hi havia determinades qüestions que no anàvem a acceptar perquè compromís estem així per a canviar i transformar la societat no per a fer que reviscole una nova dreta, una dreta liberal i conservadora a nivell econòmic i a nivell de responsabilitat social i, i econòmica. Per tant, nosaltres no anàvem a jugar a aquest joc. Aleshores, el problema va ser que el Partit Socialista no va estar a l'altura de les circumstàncies en aquest sentit i jo crec que està pagant car i ho pagarà car. Per què? Per exemple, una altra de les qüestions que acaben de passar. Suposa que sabreu que hem intentat arribar a un acord per a presentar-se al Senat totes les forces del Botànic, eh, amb, amb Esquerra Unida, que també forma part ara de la coalició electoral que hem fet, Compromís, Podem i Esquerra Unida, que és igual a Valenciana, li vam oferir al Partit Socialista buscar una entesa valenciana per a permetre que els senadors eh, de representació territorial que anaren al Senat foren la majoria pues, progressistes i de canvi, que foren la veu del botànic en Madrid. Doncs bé, pues, bueno, Pedro Sánchez no li ha permès a Ximo Puig que poguera pactar amb nosaltres. Doncs crec que és una equivocació molt gran i crec que és el camí que vol seguir el Partit Socialista ara estos mesos i quan, quan passen le, les eleccions. Si realment no vol pactar amb Podemos, amb Compromís o amb Esquerra Unida, el PSOE està abocat a fer un pacte amb Ciudadanos i amb el Partit Popular. I això crec que és el pitjor que li podria passar a la societat valenciana. Llavors, la meva pregunta sobre què haguera pogut passar si en comptes de votar ni que el, el PSOE haguera pactat amb Ciudadanos tampoc estava tan descabellada. No, a veure, clar, si Ciudadanos haurà tingut més representació de la que va tindre, igual haurà sigut possible aquest canvi. Bueno, de fet, en Andalusia van pactar. De fet, Ciudadanos està seguint un, un partit bisagra, està fent de crossa al Partit Popular en Madrid, al Partit Socialista en Andalusia, en diferents ajuntaments també. Vull dir, crec que Ciudadanos està buscant aquest espai de pacte amb el PP i amb el PSOE. Està buscant aquesta centralitat. I tant el PP com el PSOE estan entrant a jugar a aquest joc, en la majoria de llocs de, de l'estat espanyol. I crec que és una equivocació, sobretot, pel que fa al Partit Socialista. Crec que s'equivoquen perquè el que estan fent és renunciar al seu espai tradicional, que és l'espai de progrés, l'espai d'esquerres, l'espai de canvi. I aquest espai, clar, ens, els, ens l'estan deixant a, a partits polítics com compromís que si el PSOE continua per aquest camí, pues, possiblement n'hi hagi molt de votant del Partit Socialista que acabe vinguent a votar a, a compromís, perquè, per exemple, així, al territori valencià, demostrem que realment sí que tinguem aquesta voluntat de canvi. Crec que ells estan perdent eh, el seu espai polític totalment. Estan renunciant a, a ser el partit de progrés que sempre haurem tingut que haver sigut. I, malauradament, eh, a nosaltres ens fa falta un partit socialista en el, en el qual poder pactar. Si ells pacten, si ells prefereixen pactar amb el PP i amb Ciudadanos, estaran renunciant a, al canvi en este país i en, tots els paï i en, i en tot l'estat espanyol. Així que a veure, ells què fan, també. Mhm. Ara anem a parlar d'aquest últim cap de setmana, no? el congrés de, el setè Congrés Nacional del Bloc, si no m'equivoque. Sí. Però per a parlar d'això anem a remuntar-se quatre anys, mm. anem a remuntar-se a aquella època on el Bloc aconseguia per primera... Bueno, el bloc no, Compromís aconseguia per primera vegada representació en solitari a les Corts Valencianes i s'estava nego negociant o veient quina és la millor fórmula per a cohesionar Compromís, com se fan les executives, i un Consell Nacional on tu acabes de secretària d'organització considerada com un cavall de Troia per, alguna, per un sector del teu partit i bé, o sigui, diguem, eh, com a secretari de l'organització, quins són els canvis que creies tu que eren fonamentals de cara a aquest congrés de 2015? 2016, perdó. Sí, a veure, jo vaig entrar exacte l'any 2012. Eh, jo crec que ahir Enric va fer un, va fer una bona tria, una bona elecció al voler obrir la, la direcció nacional a totes les sensibilitats del partit. Jo provenia d'una sensibilitat diferent i el fet de que em posara a mi de secretària d'organització crec que va ser molt generós per la seva part i crec que va ajudar a consolidar el projecte polític. De fet, el treball d'estos quatre anys, des del 2012 al 2016, eh, aquest treball i aquesta unió que hem tingut internament, malgrat les diferències i les discrepàncies internes que puguen haver en qualsevol organització política, jo crec que ha sigut el millor que li ha pogut passar a aquesta organització perquè efectivament el canvi s'ha vist i com i se treball s'ha comportat que institucionalment estiguem més presents que mai no? i que tinguem el bloc, concretament tinguem dos conselleries de les més importants de tot el govern valencià. Dit això, eh, el treball d'organització que jo he fet aquests quatre anys ha sigut sobre tot el d'intentar professionalitzar un poc el partit malgrat que ha sigut complicat per la qüestió de, de, de la mescla que hem tingut entre quadres orgànics i institucionals, però sí que és veritat que a nivell intern hem fet qüestions com eh, taules salarials que no hi havia en el partit per a buscar els equilibris salarials interns entre els treballadors de la casa, una cosa que pareix, que pareix una cosa menor però que, que és molt important. Hem fet molt de treball de construcció de compromís, ja, ja vos he contat abans com en, en el moment en què jo entre secretària d'organització creem tota l'estructura interna de compromís, jo crec que també això ha sigut una cosa clau i fonamental per al resultat electoral que hem tingut ara i sobretot el meu treball ha sigut de consolidació de, de la relació entre la, direcció nacional i les comarques i els municipis, vale? hem enfortit molt aquesta relació dins del Consell de Coordinació Territorial i sobretot ens hem dedicat a fer eh, processos de primàries i campanyes electorals, perquè dels eh, quatre anys que hem estat en la direcció política, portem dos anys i mig fent campanya electoral. <laughs> Aleshores, clar, és una qüestió que ens ha absorbit totalment. No? De, hem sigut un partit polític que ens hem dedicat a, a fer campanya i a fer eleccions. I crec que el resultat, pues, bueno, el resultat és, és òptim. Jo he estat en la direcció de campanya de, des de les eleccions europees i per tant, tots els, els processos de primàries i crec sincerament que, que el que hem fet és, és molt positiu. Mm -hmm. I continuem en este congrés de 2016. La primera cosa que pot sobtar, no? aquí seguís que pot ser un poquet l'actualitat del Bloc Nacionalista Valencià, és que Agueda Micó i Enric Morera estiguen junts en una candidatura sí. que és el, el, el que es va presentar a València en març de 2016, mm. que era quan tu anaves de candidat a secretària general i, i a Enric Morera se li cedia la presidència del partit. Sí. Eh, tenint en compte que, com, com comentàvem abans, ser veniu de sensibilitats diferents dins el que era el partit, com, com va ser aquest procés per a sumar a Enric a la candidatura? Ja. A veure, Enric i jo i, i molta altra gent ens hem trobat treballant. Vull dir, al final, les diferents sensibilitats del partit que puguem eh, tindre cadascú o d'on puguem provindre cadascú, si l'objectiu és compartit, si el que volem és compartit eh, i, se i, i, i, i, i possibles discrepàncies desapareixen. I aleshores el que ha passat és que Enric i jo ens hem trobat estos anys treballant pel mateix objectiu. Enric i jo ho teníem clar. Nosaltres el que volíem era que el bloc dins de compromís aconseguirem ser la força hegemònica del País Valencià. I aleshores eh, ahir s'hem trobat treballant. Per tant, no és tan estrany que, bueno, que, que ens juntem, perquè al final el que ens demana sempre la gent és que intentem buscar el, el, els acords. Aleshores, el, el que no hauria de ser normal no, és la gent que busca més la discrepància o la separació que no la unió en el millor moment del valencianisme polític i en el moment en què fan falta més mans per a treballar per este projecte polític. Jo el que hauríem de demanar-li a alguna gent que ens explicara és per què no volien i sa unió entre, per exemple, Enric i jo i moltíssima altra gent, o per què no l'entenien. Mm -hmm o alguna d'aquesta altra gent en la que finalment sí que ha hagut unió seria Rafa Climent, no? que és el recent portaveu de, de l'ULPA Consista València, precisament perquè heu acabat, no? podríem dir in extremis, no? el mateix dia del Congrés vau tancar una candidatura unida amb un 50% de persones, diguem, provinents de cada candidatura, i on de fet destaca també no, que diguem per al sector de Climent la renovació és total, no? vull dir, la gent que entra nova eh, és nova. Sí, és Rafa Carbonell, sí. M'he equivocat, perdó. No, no passa res, Rafa Climent és el conseller sí, d'Economia. De sí, I Rafa Carbonell, que era el seu cap de cabinet, ara és el que és el portaveu nacional. Sí, a veure, clar, Rafa Carbonell eh, presenta una alternativa a la, a, la, a la meva candidatura, a la candidatura que jo, que jo lidere, i és veritat que al final jo, bueno, jo tenia molt clar des del primer moment que la meva candidatura era una candidatura d'integració, per això el fet de que Enric Morera o, per exemple, Maria Josep Amigó, persones que l'any 2003 es van presentar un no contra l'altre recolzant aquesta candidatura, pues, jo crec que era una, una cosa, e, era un fet que dia molt de, del projecte que jo volia aportar, no? i a la meva candidatura hi ha persones que, venen, que provenen de sensibilitats totalment diferents, fins i tot diferents a la meva pròpia, i això crec que era algo positiu. Per tant, que la gent d'Enric de Rafa Carbonell, e, ell i la seva gent acabaren incorporant-se a, esta, a este procés d'integració era algo natural i que jo havia propiciat des del primer moment. De fet, la meva gent, presenta una esmena en la ciutat de València i en la ciutat de Castelló per a deixar oberta la configuració de l'executiva per a intentar buscar un pacte fins a l'últim moment. Vull dir, tot això, no, la meva gent i jo ho tenim claríssim, ho tenim claríssim i per això propiciem i s'esmena per a poder pactar una executiva d'integració i de consens. Aleshores jo ho tenia clar i bueno, les coses han sigut in extremis perquè ja, ja ve siguent habitual en, en compromís i en el blog fer les coses fins a l'últim moment. Jo ho, patenta, ho patentaria com els acords a la valenciana, veritat, <laughs> que són els que acabem fent sempre, però crec que, crec que la militància no s'haverà perdonat, eh, en, en el, que en el millor moment del valencianisme polític no trobar un acord i al final ha sigut possible i jo estic encantada de poder compartir lideratge i treball amb gent que prové de sensibilitats diferents a la meva perquè és que és el que he estat fent sempre des del primer dia en este partit polític, per tant no és una cosa nova per a nosaltres, compartir lideratges i fer-ho en persones que, que som diferents. També és veritat, i tu ho has remarcat, que la gent que aporta Rafa Carbonell és gent renovada, igual com la, la majoria que aporta jo també. Aleshores crec que també serà més fàcil poder treballar en esa, en esa renovació interna que és normal i habitual en qualsevol organització política. I bé, ja n'hi ha executiva i hi ha unes eleccions que se convocaran la precampanya en, en no res. Eh, quin és l'escenari, diguem, del bloc de cara no només a aquestes eleccions que, diguem, que són la urgència que ve ara, sinó de cara als pròxims 4 anys. A veure, si ara el que hem de fer és guanyar les eleccions, de fet el dimecres que ve, el dia 1 de juny, ja presentem les nostres candidatures, així a, ho farem a la ciutat de València, en el Cabanyal, i bé, el que, el que volem és eh, primera, guanyar les eleccions. Després, eh, crear mecanismes i procediments interns per a millorar i optimitzar el treball dels nostres regidors, alcaldes, alcaldesses i membres del govern i que un poc el que diem abans, que l'estructura interna del partit estigui a l'altura de les circumstàncies, veritat, en les que ens trobem ara mateixa. I el que hem de fer ara, d'ací a l'any 2019, és preparar les eleccions nacionals i locals i consolidar el nostre projecte polític. Nosaltres el que volem és, ja ho he dit abans, convertir-se en aquesta força hegemònica del, del País Valencià i jo crec que tot el treball intern que hem de fer ha de ser d'implantació, de consolidació del projecte, de comunicació del de que nosaltres fem a la societat valenciana. Hem de saber comunicar molt bé allò que aportem el bloc i compromís a, a la gent dels pobles i de les ciutats. I si fem bé la nostra feina, de segur que serem recompensats i tindrem la possibilitat, perquè evidentment en quatre anys no es pot canviar tota la desfeta que s'ha fet en 20 anys de majoria absoluta del Partit Popular, però jo crec que si fem bé les coses i si expliquem bé les coses, la gent tornarà a confiar en nosaltres i podem, des del lideratge que ens permetrà la societat valenciana, continuar treballant a, la, a partir de l'any 2019, el 23 i, i el que faci falta. Nosaltres hem vingut a quedar-se i ho tenim claríssim que, que necessitem estar al govern per canviar realment les coses. Mm -hmm. I ja per tancar un poquet l'entrevista, parlem un poquet potser de reptes de futur i concretament del bloc nacionalista valencià. Dos preguntes potser un poquet d'estes, diguem, peliagudes. Una és eh, compromís d'avançar a una integració com a partit, si no únic com a mínim, a tindre una major estructura interna i l'altra és el Bloc Nacionalista Valencià ha de perdre el, el, la paraula nacionalista dins del nom? A veure, jo crec que el Bloc Nacionalista Valencià no s'entendria sense compromís ara mateixa. Jo sincerament crec que el treball que hem de fer la gent del bloc és consolidar el projecte polític compromís, perquè més enllà del nom, perquè el nom no fa la cosa, el més important és ser útils a la societat. El projecte polític que ara mateix és més útil per a transformar la societat valenciana es diu compromís. I jo crec que tot l'esforç que hem de fer la gent nacionalista d'aquest país és consolidar aquest projecte polític i aquesta opció política. Aleshores, eh, el bloc el que hem de fer és eh, tot el que ja he dit abans. Implantar-se, comunicar, treballar, enfortir-se, per a que compromís siga allò que sempre volem. Jo sempre he defensat des del primer dia, des de que vaig, des de que vaig creure que compromís era el camí, que al primer em va costar un poc, però quan ho vaig comprendre he pensat que compromís hauria de ser una única organització i jo treballaré per a que compromís acabi sent una única organització. El que també he de ser realista, jo ja sé que no tot el món ho veu igual dins de compromís i jo aposte per una única organització plural i respectuosa amb totes les sensibilitats internes, però una única organització organització, però també sé que n'hi ha altres forces i sé compromís que no ho veuen de la mateixa manera. Per tant, haurem de buscar, haurem de recercar els equilibris interns que ens permeten a, to ens permeten a tots i a totes trobar-se còmodes dins de compromís. Però jo crec que el camí està claríssim i el camí del bloc, enfortint el bloc, consolidant el bloc i consolidant el valencianisme polític ha de ser, ha de ser compromís. Mm -hmm. Molt bé, Àgata, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i haver tingut l'amabilitat de respondre a les nostres preguntes. I ara sí que sí, tanquem en una última seva pregunta. En 2020, com estarà el bloc? El 2020 el bloc estarà governant este país amb més representació i amb més presència que tenim ara dins de compromís i, uh, i retornant la dignitat al poble valencià que per això hem vingut. La gent que estem en política i els valencianistes que s'estimen esta terra i este país, el que volem és governar per a, per a transformar la societat. El que volem és que els nostres fills i filles arrepleguen un país normal que puguen viure en un país normal i que, i que les coses siguin molt més fàcil per a d'ells i per a d'elles. I ahir estarem el bloc al 2020 i al 2030 i, i sempre estarem ahí treballant pel mateix. Mm -hmm. Molt bé, Agueda, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i res, eh, convidem els nostres oients a que continuen sintonitzant-nos. Moltes gràcies, un plaer i estic a la vostra disposició. Adeu. Adeu.